son Carlos Barros, mm, a miña relación co actual edificio do Museo de Arte Contemporáneo de Vigo é, é que foi un inquilino forzado, é dicir, forzado polas circunstancias políticas da época e por, pola miña actividade sindical e política que levaron a que estuvera preso durante un tempo eh, eh, na, na, no cárcere de Vigo eh, actualmente eh, eh, o edificio do, do, do, do Marco no? Eh, claro, eu me gustaría falar da miña experiencia eh, no edificio eh, e, e tamén da, da motivación de que, de que, de que me prenderan non? porque digamos Eh, non é só porque seña profesora, é que, é que creo que estes, esta recollida de testimonios debe ter como obxeto mm, principal eh, facer pedagogía. É dicir, estamos falando de feitos de hai, pois eso, eh, 30, 40, 50 anos, mellor dito, xa case eh, eh, 40, máis 40 anos, Eh, y para un público actual, e ese público actual na súa ah, maior parte eh, pois non viviu ah, aquela época política e, e, e eu comprobo tamén como profesor que é moi difícil eh, explicar a, e, e buscar empatía con quen, con quen non viviu aqueles acontecementos. En definitiva, eh, eu, a mí me prenderon por unha actividade eh, sindical é, é dicir, no ano 1974 eh, eu era naquel momento tiña a titulación de agora se chama ingeniero técnico eh, eh industrial traballaba nunha empresa que se chamaba Consorcio Industrial do Miño cita no, no, no Calvario e de pronto o, o empresario desaparece entón para manter os postos de traballo, decidimos en asamblea mm, seguir traballando na empresa, que lo entendeuse como unha ocupación, claro, eh, que naquela época, sobre todo en Francia, estaba moi de moda como consecuencia do movimento do, do ano 68. Seguimos traballando, fomos polas empresas para mm, era mm, del, do sector eh, eh metal gráfica a, a, a industria, non? e, e, e entón banderíns, cartéis, multitude dos nosos produtos íamos polas empresas de Vigo pedindo solidaridade a xente mercaba eso para que puderan manter a empresa eh, en activo e o posto de traballo eh, poder seguir manténdoos eh, tamén eh, é moi simple eh, u, a, a policía mm, eh, para terminar co conflicto laboral eh, no Consorcio Industrial do Miño prendeu-me a min prendeu-me no, no propio eh, lugar da empresa e, e, e levarome a, a comisaría e da comisaría e eh, fun a, ao, a, a Surgao é dicir, ao edificio actual do, do Marco onde estaba o cárcere pero tamén estaba o Surgao ali o, o, o, o suite en Julián eh, San Segundo non quiso procesarme vivíamos un tempo no ano 74 a tres anos das primeiras eleccións democráticas donde xa habían eh, eh xente que traballaba nas institucións do réxime que, que non querían se, seguir na mesma dirección ou, que non, ou polo menos neste caso non querían eh, prenderme eh, procesarme porque por, por un delito que legalmente podía facelo, non? porque actividades sindicais estaban prohibidas, non había ni libertad de reunión, ni libertad de asociación, ni libertad de folga, ni libertad sindical, ni libertad de expresión. Eso era o franquismo. E entón, si, si tú, neste caso, por necesidade extrema, eh, inicias unha actividade sindical, podían prenderche. Efectivamente, depois de prenderme a mí, o conflito na, se resolveu así pola, pola vía da violenta non por parte do, do propio, do propio eh, Estado. Entón, como non conseguiron a complicidade do suiz, o que fixeron é falar co gobernador civil, a brigada político-social, para que me pusera unha multa contiosa, eh? e como, claro, non podía pagala, pois eso daba lugar a dous meses de, de, car de, de cárcere, non? Eh, pasaronme inmediatamente a, a, ao edificio actual do, do Marco e non estuve todo o tempo ali porque e cando, ahora quería falar da miña experiencia no, no cárcere de Vigo porque era, bueno, xa o digo, era o único preso político que se decía daquela e logo mandaronme a, a, a cadea da Coruña onde había máis xente nas mismas, nas mismas eh, condicións eh, a miña detención tiña unha particularidade e é que eu mm, eh, catro anos antes fora pre prendido tamén en Ourense por unha actividade sindical que a Organización das Comisións campesinas de Ourense fora torturado. Eh, entón, eh, participaran además membros da Brigada Política Social de Vigo na, nas miñas torturas, non? que logo deron lugar a un expediente judicial que, por certo, hai pouco que recuperei gracias ao juzgado correspondiente de instrucción ali de, de, de Ourense. Entón, eso creou certa movilización e certa inquietude. Eu <clears throat> que sei, Gerardo González Martín sacou o tema na COPE, por exemplo, eh, eh, Suso Cano xa desaparecido, que era o editor de Galicia eh, Deportiva, falou con Darío Álvarez Blázquez, o médico, que foi a visitarme <clears throat> co fin de eh, veri, comprobar mi, meu, meu estado físico, non? En fin, eso no tempo que estaba na comisaría, inmediatamente apuraron e, <laughs> e me mandaron para, para o edificio da, da, da Rúa do Príncipe e logo ali estuve mm, desde dos meses solamente unha parte, porque tampouco me querían. No, xa digo que a maior, a maior parte dos que estaban comigo ali eran delincuentes comuns e normalmente procuraban separar eh, eh, nos cárceres os delincuentes políticos dos delincuentes eh, comuns. Por lo tanto, mandárome eh, para a Coruña. Eh, que recordo eu de, do cárcere de Vigo? Pois que, que me parecía moito máis grande do que ahora mm, sentín cando eh, se transformou no, no no, no museo e, e claro, recorrín as salas maravillado de todo o que se pode facer nun edificio tenebroso como era como era aquel, no? eh, e para un fin absolutamente totalitario e punitivo e violento como era eh, eh, meter na cadea os demócratas, non? Os que queríamos democracia e libertad de verdade, non como esta que se di agora, es que libertad para emborracharse, eh? libertad para, para defender os teus intereses, para poder expresarse, para poder manifestarse, etc. O que se chama mm, se chamaba, se chama democracia que como todos sabemos tivo un coste eh, chegar a este, a este estado político de democracia que moitas veces pues, se critican os seus defectos pero tamén con máis frecuencia se esquece eh, sobre todo a xente máis nova eh, que, que de onde ven isto, ese, o que costou conquistar esta democracia que non é do ceo eh, para, para nada. Mm, eh, o, o trato por parte dos funcionarios na, eh, no cárcere de Vigo foi burocrático, normal, nin, nin unha cousa nin, nin outra, probablemente incómodo por ter un preso político ali, en fin, o tema salira bastante nos medio de comunicación gracias aos xornalistas demócratas eh, que, que aí estaban sobre todo na voz de Galicia e nalgúnas emisoras de radio eh, eh etc. entonces estaban un pouco incómodos pero o trato que me deron foi eh, normal eh, o preso que do que me acordo no tempo que estive eu foi Isidoro Isidro Suárez era eh, o conselleiro delegado de, da empresa Reace de Redondela eh, e estaba preso porque o Estado depositaba ali eh, o aceite de oliva 4.000 toneladas, unha cousa aquí, desapareceron. E era un tema moi delicado políticamente falando porque eh, Nicolás Franco, irmán de, do generalísimo, pois era eh, o, o administrador jefe da, da, da, da empresa. De feito, deu lugar a varias mortes, non? Eh, unha delas a de Isidro Suárez despois de que eu eh, eh, estivera con el na, na cadea eh, porque pois morreu asesina, asesinado na ducha pois parece ser simulando un accidente, pero imposible porque morreu por intoxicación de, de, de, CO, de CO2. Logo tamén eh, outro dos directivos mataron Noel e a, e a toda a súa familia en Sevilla, ainda houve outra morte, supostamente un suicidio máis terrible, no? parte da, da, da historia negra do, do franquismo, en este caso vinculada á corrupción nas altas esferas, como era mm, Eh, a participación neste asunto de Nicolás eh, Franco eh, Bamundo. Entón, do, do que máis me acordo, non falaba moito, estaba como, e pero eso era moi habitual entre os delincuentes comuns, estaba moi metido en se, en se mismo e, e se prestaba pouco a, a ter unha, unha, unha conversa. Eu a, ali, afortunadamente, eh, eh, pois aproveitaba o tempo para ler, eh, o patio que había era cativísimo, non daba para moito para moitos paseos, aproveitaba para ler. Recordo que ali e eu contaba na, nas, nas visitas que me facía Alfonso Álvarez Gándara, que era meu abogado, e lle contaba que me pasaran eh, o galego 1, galego 2, o galego 3, estamos falando no ano 74, e estaba mellorando o, o galego de colla que, que, que eu tiña, eh, leín aí tamén, recordo, eh, eh, algún libro máis, eh, eh, es decir, que, pois, pues, leer algo, visita da familia e visita do, do abogado. Non tive eh, moito tempo máis para, porque, eh, para facer outras cousas, porque non se prestaban logo na, na cadea da, da Coruña era distinto éramos, habíamos un grupo de compañeiros eh, que estaban ali tamén por actividades sindicales e actividades políticas que hoxe son habituais pero que daquela estaba eh, prohibidas e bueno, eran meus camaradas entonces pois ali tiñamos unha vida un pouco mellor por exemplo, podíamos ver na Coruña a, a, a televisión pero solo hasta sete ou oito así total que non podía, que a mí me gustaba eh, ver máis que os dibuxos animados pero bueno, non había, de pé ali, claro, non había outra asociación en Vigo nin siquiera había televisión nin había un, un lugar para que os presos puidéramos estar en plan ocio eh, e o patio era cativísimo non estaba preparada era unha cadea que non está preparada para os presos políticos e xa vivira ese, eh, o cárcere de Vigo xa vivira unha situación eh, eh, nese sentido, eh, en fin, donde se demostraba que o espacio non estaba preparado, ni siquiera para mm, ter ali demasiados presos. E foi na folga dos 72, porque, eh, bueno, collían os traballadores que se movilizaban sin moito criterio, o levaban a comisaría, o levaban logo a, a, ao cárcere, e hubo, foi probablemente o, o momento en que hubo máis presos políticos no, no actual edificio do, do, do marco e, e, e máis nada pois que decir que, que cando se falou de que se quería demoler eu ainda vivía en Vigo porque hai uns anos por, por, para estar perto da, da, da, da facultad e, cando empecé a dar clase na, na Universidade de Santiago me trasladei para aquí para para Santiago de Compostela, pero mm, naquela época ainda estaba eu e estábamos aterrorizados con esa idea da demolición. Afortunadamente, eso non foi así, se recuperou mm, e, e, e falo por min e por todos os que pasamos aquela situación que cando vamos a un acto, a unha actividade ou unha, seña unha conferencia, seña unha exposición ali, es que revivimos <laughs> porque transformar un acto, eh, eh un lugar eh, de memoria carcelaria eh, como, como, como, como este, eh, nun, nun museo de arte contemporáneo e nun centro eh, cultural activo, eh, que é, digamos, unha metáfora de, de esa democracia que tanto nos costou e que tanto da que tanto se nos podemos sentir satisfeita. Bueno, 40 anos despois, naturalmente, eh, eh, os digamos, os defectos que podía ter de orixen a, eh, eh, a transición española se agrandaron tremendamente e hai moito sentido crítico, susto e necesario, porque as democracias teñen que mellorarse e evolucionar e a nosa que se cadra nun ofiso na mesma medida que noutros países. Ora, de todas as maneiras, é un gusto entrar no marco e, e, e cando teño que ir por unha por un motivo ou por outro é que ademais vou á cafetería sempre fago recorrido de rigor polas <laughs> diferentes salas e que me costa absolutamente identificar o único e con eso remato que, que sempre se repite esa sensación de estar nun lugar moito máis pequeno que que, que, que como eu o recordaba, pero o cual demostra simplemente que cando estás nunha situación así, digamos, opresiva, por razóns de tipo de, que teñen que ver co sistema político que existía naquel momento, eh, en fin, a, a, a, eh, eh, a sensación do, do, do problema é eh, tan grande eh, que, que agranda o espacio no que estás, non? e afinal, final é unha cosa máis cativa y con este, con este sitio nos amenazaron tanto y nos, y, y, y nos presionaron tanto. Logo estuve tamén na, na cadea en Ourense, na Coruña, Saudí, estuve en Carabanchel de, eh, de Madrid eh, y, y, es, y en outros sitios eh, somos afortunados en Vigo porque en outros sitios aínda outro día me chamaron de Ourense para que encabezara un escrito pedindo que o cárcere de Ourense que está, eh, digamos, abandonado desde hai anos, eh, pois se rehabilitara e fora un centro de memoria, un centro cultural, o que fora, non? É dicir, que pasaron 40 anos e hai sitios que aínda non saben que facer co, cos edificios do, eh, da, da, represivos do, do, do, do franquismo, non? Aquí a comisaría de policía aquel momento estaba ali, creo que se chama Luis Taboada, aí cerca do Náutico, logo se fixo outra, pero eso xa, en fin, eh, moi tempranamente, porque aquel tamén era un lugar moi pequeno, non se me ocurriu entrar, porque a, a, a, difer, a diferencia que hai entre unha comisaría e unha cárcel é que na, na, na, na, na comisaría podían facerte de todo, non? De feito facían, non? E, eh, e entonces dá como son recordos moito máis desagradables, non volvín a entrar, obviamente, eh, na comisaría de Luis Taboada, nin, nin tolo, eh, afortunadamente, non? É dicir, por que desagradable? Simplemente moi desagradable, non tanto o caso da, da, da do cárcere, non? E iso cali, eh, o día que entrei, e outro recordo que me ven agora a cabeza, pois, pois eh, vas nun, nun vehículo da, da, da, da policía eh, esposado e levache, levábache un gris, un policía un, un membro da policía armada eh, eh, eh, uniformado eh, pois claro, para, ben agarrado e ben esposado non? Entón a, a, a miña familia se, se enterou que iba a ser outro lado e ali a miña tía unha das miñas tías pois, se encarou a, a, a policía armado etc Houve aí un momento así de, de bastante tensión a, e, un pouco antes de subir as, as, as escaleiras eh, que ainda persisten hoxe en día eh, ese recibido polo suiz eh, San Segundo que dentro do seu hermetismo pois eh, Tratoume a min e eu creo que a outros presos sindicais ou políticos da época pois o mellor do que permitía a legislación vixente que era extraordinariamente eh, ponutiva pero ese, ese, ese paso do, do vehículo policial a, mm, a, a través mm, da, da, do hall de entrada eh, para subir a escaleira pois moi tenso, había moita xente ese día e eu nunca su, supen, supen se, se era porque eh, había moita actividade ou, ou era que, que era xente avisada eh, por parte dos meus compañeiros para probablemente eh, as dúas as dúas cousas é decir, recordos que, que non son agradables pero que temos eh, a obriga de facelos públicos simplemente para que non se repita a historia e que non se me diga a min que, que, que non se vai a repetir bueno, fixadevos o que pasou en Estados Unidos co presidente Trump se si eso siga adiante, como acabaría Estados Unidos eh, estuvo moi, moi cerca de, de, de ir máis alá da democracia que é unha das democracias máis antigas do, do mundo e e, o sea, a ultradereita, que eran os que gobernaban naquel momento en España, eh, pode eh, gañar as eleccións pola vía democrática, como fixo Hitler no ano 1933 en Alemania, e como fixo ah, hai moito menos eh, eh, Donald Trump en Estados Unidos, no? Aquí hai os políticas tamén que, que buscan a, como Vox, que buscan a, Eh, volver a, a, esa situación de la época de Franco, ¿no? Entonces, sinceramente, eh, hay que eh, ser pedagógicos y explicar con visitas guiadas a, a un museo eh, o que o, o uso eh, es, que ese, ese edificio a razón de que se construyera eh, ese edificio y, y, y que estas experiencias mm, que das que estamos falando, os protagonistas que tivemos eh, o, o, o honor e o deshonor, no? o honor porque entrábamos por, porque defendíamos ideas de libertad e deshonor porque, porque bueno, ser preso nunca é plato de bon gusto. Bueno, un precio que vou pagar e, e nos consideramos, polo menos eu, moi satisfeito cos resultados eh, independentemente de que non se recoñeza <laughs> o papel de tantísima xente, falei da Foro do 72, imagínate a cantidad de xente que perdeu o posto de traballo por loitar nas empresas de Vigo polas, polas libertades democráticas que pouco reconhecemento ou nulo hubo. Pero bueno, non, non o facíamos por eso, facíamos simplemente por un impulso mm, ético eh, e, e político necesario, como porque a historia nos deu a razón completamente, e a maneira de recordar, a mellor maneira de recordar isto eh, cara ao futuro é eh, que utilizar os lugares de memoria, é decir, esos, esos edificios Mm. eh, que, utilizadas para reprimir a población pola dictadura, en este caso pola dictadura eh, franquista, y transformados en centros de memoria, en centros culturales, es decir, en centros para vida e non para muerte, morte, cousa que se está a facer en outros países, pero que en España aínda non. Esperamos que coa lei de memoria democrática que está a punto de, de aprobarse no Congreso de Diputados cambie o panorama e tanto as chamadas víctimas non me gusta polo que ten de, de, de peixorativo non pero é un término real non eh, podamos es, expresarnos eh, libremente, eh, que se coñeza a verdade de todo o que se fixo na época do Franco e as institucións políticas que colaboren a que esa memoria democrática eh, se garde eh, eh, como é debido, non? E que os medios de comunicación eh, poidan difundilo. Eso é unha parte justamente da democracia que, que conquistamos eh, durante a transición que está sin resolver e é un dos aspectos que fan da democracia española unha democracia que de baixa calidade. Moitísimas grazas, Carlos. Eu penso que, que bueno, que, que todos os aportes que fixeches son moi interesantes, moi precisos. Non sei se quedou algunha cousa máis que queiras engadir, se non pola miña parte, pola nosa parte está un... o que, o que preguntábamos está está estado, se sabe. Unha frase, nada máis, para rematar. A memoria nos fará libres. Gracias.